Haddad arrebentou no discurso, galera! Tá falando muito bem, colocou começo, meio, fim e eu acho que vai ganhar. Tamo junto e tem que desconstruir o tal do Bolsonaro, viu gente? Lobo em pele de cordeiro. um tempo novo pra essa cidade.